كيفك يا عمو حبيبي؟ أخذت إبرة صغيرة شاطر انت كيري كيري كيري كيري كيري كيري كيري كيري كيري كيري كيري Ouch! Ah! <laughs>